आराम से रहना एकदम ठीक है take a breathe breathe out relax take a breathe breathe out उठ के बैठ जाइए डरने लगा <laughs> नहीं नहीं वो आवाज थोड़ा <laughs> खटखट हुआ बस या इट्स ओके थोड़ा सा हाँ। ऐसा पकड़ना है हाँ।, हाँ। इस बाजू में यहाँ तक है ना निकल देंगे अभी टेक इट ब्रीथ ओके ब्रीथ आउट पहले निकला टेक इट ब्रीथ ब्रीथ आउट रिलैक्स Like this? Oh, yes. थोड़ा सा आ जाइए Okay? Yeah. Set. थोड़ा सा आगे लोअर लेग स्ट्रेच Breathe out. Okay. Relax. Ow. Yeah. Something went cut. Relax. Deep breathe. Do सा relax. sides. अभी उठ के बैठना है मेरे फिंगर पे फिंगर रखना है यहाँ पे फिंगर लॉक करके फिंगर लॉक कीजिए आपके फिंगर आपके फिंगर ये टेक अ ब्रीथ ब्रीथ आउट चलना नीचे के भी खड़ा होना है ओके बिल्कुल गिरोगे नहीं हाँ। बस रिलैक्स मुट्ठी मुट्ठी छोड़ो Luchul. Luchul. u c h u l कहीं पेन रहेगा तो चेक करके बताइए आई थिंक नो दिस इज बिकम मच बेटर कुछ लग रहा है कुछ पेन अभी नहीं ये बहुत कम हो गया ये बहुत कम हो गया ना या या अ लॉट अ लॉट लेस इन फैक्ट अ लॉट लेस ये क्यों फ्यू सेटिंग एक दो बार सेटिंग दो सेटिंग बहुत हो जाएगा हां कब जा रहे हैं काम पे आई एम गोइंग डे आफ्टर तो वापस आने के बाद एक after February. Okay. Oh, yes. Satisfied? Yes, yes, yes. Thank you so much. <laughs>

सेंसर बिल्कुल दोन्ही सेट हे येते बरं तो तो दुसरं পঁয়তাল্লিশ যা মোটা শ্বাস ছোড়ো রিল্যাক্স क्या मोटा श्वास छोड़ो रिलैक्स रिलैक्स लूज छोड़ो relax relax bilkul free normal loose relax दोस्तों फिंगर लॉक करा छोड़ो बिल्कुल फ्री बॉडी रिलैक्स इकडे डोकं करा सोडा मोठा श्वास गया सोडा रिलैक्स 露出来，露出来，露出来，露出来。

छोड़ो रिलैक्स रिलैक्स लूज कसे लांब करायचे फिंगर लॉक करून माझ्या फिंगरवर ठेवा हातावर हां घ्या मोठा श्वास सोडा सोडा